श्री गुरुवे महा राजम शरणम प्रपद्ये अध्याय पंधरावा बंगरप्पा आणि सुंदरराम शर्मा यांचा वृत्तांत मी शंकर भट श्री दत्तानंदाकडून परवानगी घेऊन प्रवासाला सुरुवात केली रस्त्याने जाताना मला तहान लागली आणि मी जवळच्या एका विहिरीजवळ गेलो पाणी काढण्यासाठी तेथे एक पोहरासुद्धा होता मी पाणी किती आहे ते पहावे या उद्देशाने आत डोकावले तेव्हा मला एक विचित्र दृश्य दिसले विहिरीच्या आतल्या बाजूला असलेल्या झाडाच्या फांदीला धरून एक व्यक्ती वर खाली कोलांटी उड्या घेत होता ते अपरिचित व्यक्तीने माझ्याकडे प्रेमपूर्ण नजरेने पाहिले आणि म्हणाला अरे शंकर भट्टा मला आश्चर्य वाटले माझे नाव त्याला कसे कळले असेल मी त्याला उत्सुकतावश विचारले आपणास माझे नाव कसे कळाले तो अपरिचित गृहस्थ म्हणाला नुसते नावच नाही श्रीपाद प्रभूंचा भक्त आहेस त्यांच्या भेटीसाठी कुरुगड्डीत जात आहेस हे सुद्धा मी जाणतो आहे तुला भेटण्यासाठीच मी तुझी वाट पाहत आहे त्याला बाहेर कसे काढावे या विचारात मी होतो माझ्या हातातली दोरी मजबूत नव्हती माझ्या मनातील भाव ओळखून तो पुण्यपुरुष म्हणाला प्रापंचिक बंधाने संसार कुपात पडलेला मानव तू रहित असलेल्या या विचित्र योग प्रक्रियेमधील आत्मानंदास मग्न असलेल्या मला कसा बाहेर काढू शकणार माझा मीच उठेन आपल्याला शक्ती कमी पडल्यास श्रीपाद प्रभूंचे करुणेची शक्ती अनुग्रह करतात असे म्हटल्यानंतर निमिषाधार्थ तो माझ्या शेजारी उभा होता मी संभ्रमित झालो तो म्हणाला माझे नाव बंगारप्पा तू तहानलेला दिसतोस मी तुझी तहान भागवतो असे म्हणून त्याने त्या पोहराने भरभरून पाणी काढले आणि तो स्वतःच ते पाणी गटागटा प्याला परंतु आश्चर्य असे की पाणी तो प्याला तहान मात्र माझी भागली त्याचे मला आश्चर्य वाटले नंतर आम्ही दोघेही प्रवासाला प्रारंभ केला त्याने बोलण्यास सुरुवात केली मी सुवर्णकार कुटुंबातील आहे मी मंत्रतंत्रामध्ये प्रावीण्य मिळवले होते माझ्या मंत्राच्या सामर्थ्याने नावडत्या व्यक्तीस मारून टाकण्याची विद्यासुद्धा मला अवगत होती भूत प्रेत पिशाच यांच्या सहवासात सुद्धा मी राहिलो होतो माझे नुसते नाव ऐकून लोक घाबरत होते ज्या गावात मी जाई तेथील लोक मी भूतप्रेताचे प्रयोग करू नये म्हणून मला विपुल धन आणून देत असे माझ्या चेहऱ्यावरील साधारण मनुष्याच्या चेहऱ्यावर दिसणारी प्रसन्न कळा लोप पाहून भूत प्रेताची असलेली विकृती कळा क्रूर स्वभाव माझ्या चेहऱ्यावर दिसू लागला माझ्या संचारामध्ये एकदा पूर्व पुण्याईने पुरम लागले श्री दत्तप्रभूंच्या अवतारामधील पवित्र अशा नगरीत शुद्र असलेल्या कुंतत्राला परस्पर कलहला काही कमी नव्हते मी बापांना चार्यालू आणि श्रीपादाविषयी अनेक चित्रविचित्र गोष्टी मी कर्णोपकरणी ऐकल्या होत्या मी सर्वात प्रथम बापांना चार्यालूंना मारून टाकावे असा विचार केला मी एका ओढ्याजवळ जाऊन ओंजळी ओंजळीने पाणी पित होतो मला मनुष्यांना मारण्याच्या अनेक विद्यांचे ज्ञान होते त्यापैकी एक ज्या व्यक्तींचा अंत करायचा तिचे ध्यान करून पाणी पिले तर ते त्या व्यक्तीच्या पोटात जात असे मी त्या ओढ्यातील पाणी पित असताना श्रीपाद प्रभू बापन्नाचार्याच्या जवळ होते श्रीपाद प्रेमाने बापन्नाचार्यालूच्या पोटावर हात फिरवीत तेव्हा ताबडतोब ते पाणी उडून जाई मी पाणी पिऊन पिऊन थकलो परंतु बापन्नाचार्यालूवर त्यांचा काहीच अनिष्टा परिणाम न होता ते पूर्वीसारखेच सुरक्षित राहिले माझी विद्या का फळली नाही याचे मला दुःख झाले मला एक सर्प मंत्र येत होता त्या मंत्राच्या योगाने इच्छित व्यक्तीच्या घरी सर्प जाऊन दंश करीत असे मी बापन्ना चार्यालोचे ध्यान करून तो मंत्र उच्चारण केला अनेक सर्प बापन्ना चार्यालोच्या घरी गेले आणि त्या घरी असलेल्या एका वेलावर पडवळा प्रेमाने लोंबकळून राहिले परंतु ते बापन्ना चार्यालोंना काहीच करू शकले नाही दोन मुहूर्ताचा काळ झाल्यावर ते जेथून आले होते ते तेथे निघून गेले माझा दुसरा प्रयत्न सुद्धा फसला होता माझ्या अंकित असलेले भूत प्रेत बापांना चार्यालूच्या घराजवळ सुद्धा फिरकू शकत नाहीत हा सर्व श्रीपाद प्रभूंच्या लिलांचा चमत्कार असल्याचे मला कळून चुकले एवढे झाले तरी माझी राक्षसी प्रवृत्ती कमी झाली नाही मी स्मशानात जाऊन श्रीपादांची कणिकेची बाहुली करून त्याला बत्तीस जागी बत्तीस सुया टोचल्या या मारण प्रक्रियेत श्रीपादांच्या शरीरास बत्तीस ठिकाणी जखमा व्हाव्यात एवढेच नाही तर त्या सुया द्रवरूप होऊन त्यांच्या शरीरात विषाचा फैलाव होऊन त्याने त्यांचा अंत व्हावा असा दृष्ट बेत माझा होता परंतु हा प्रयत्न सुद्धा फसला एका रात्रीच्या वेळी माझ्या शरीरात पाणी भरत असल्याचे जाणवले त्याने मला प्राणांतिक वेदना होऊ लागल्या बाप्पांना चाऱ्यालूच्या घरी सोडलेले सर्व सर्प माझ्याकडे येऊन मलाच दंश करू लागले श्रीपादांच्या पीठाच्या बाहुलीला ज्या ज्या ठिकाणी सुया टोचलेल्या होत्या त्या त्या ठिकाणी मला असह्य वेदना होऊ लागल्या नरकयातनाचा अनुभव येऊ लागला मी श्रीपाद वल्लभांना मनापासून अंतर्मनाने शरण गेलो माझ्या अंतर्दृष्टीने श्रीपाद प्रभूंचे दर्शन झाले ते म्हणाले बंगारप्पा तू केलेल्या महापापाला अनेक वर्ष इह लोकात दुःख भोगल्यानंतर नरकात सुद्धा दुःखाचा अनुभव घ्यावा लागला असता परंतु मी तुझ्यावर कृपा करून या एका रात्रीत झालेल्या यातनाद्वारे कर्माचा नाश करीत आहे तुझ्या सर्व शूद्र विद्यांचा सुद्धा नाश करीत आहे तरी पण कोणी तहानेने व्याकुळ झालेला मानव तुझ्या अंतर्दृष्टीस दिसल्यास तू स्वतः पाणी पिऊन त्याची तहान भागवशील कोलांटी खात झुलणे ही एक योग प्रक्रिया आहे त्याचा अभ्यास करून तू आनंदाची प्राप्ती करून घेशील आजपासून सात्विक प्रवृत्तीचा स्वीकार करून जगशील माझ्या माता पित्याच्या घरी किंवा श्री बापन्नाचार्यूच्या घरात पाय ठेवण्यासुद्धा बहुजन्माचे पुण्य असावे लागते तुला या जन्मात तरी तसे भाग्य नाही जीवन देणारा परमेश्वर आहे म्हणून प्राण काढून घेण्याचा अधिकारसुद्धा त्यालाच आहे माता पिता जन्मदाती असल्याने परमपूज्य असतात त्यांच्या वृद्धपकाळात अनादर करणाऱ्यांकडे माझा कृपा कटाक्ष नसतो तू आपल्या शूद्र विद्येने कितीतरी निष्पाप लोकांना अकाली मृत्यू दिलास त्या पापाचे फळ तुला शंकर भट्ट नावाच्या कन्नड ब्राह्मणाची भेट होईपर्यंत राहील नंतर निशेष होईल तो शंकर भट्ट माझे चरित्र लिहील असे श्रीपाद प्रभू मला म्हणाले ही घटना घडली तेव्हा श्रीपादांचे वय सात आठ वर्षाचे होते त्या दिवसांपासून मी तुझी वाट पाहत आहे आज माझा चांगला दिवस आहे असे बंगरप्पा म्हणाले ही घटना गोंधळात टाकणारी होती नंतर मी असमंजसपणे म्हणालो तुम्ही पाणी पिले तर दुसऱ्याची तहान कशी भागते यातील मर्म काय यावर बंगरप्पा म्हणाले एक योग प्रक्रियेत मी इतर जीवांच्या प्राणमय शक्तींमध्ये अनुसंधान साधतो त्याद्वारे ते तादात्म भावनेने साध्य होते रामायण काली किशकिंदा नगरीचा वानर राजा वाली यास एका योग प्रक्रियेद्वारे समोर युद्धास आलेल्या युद्धाच्या शक्तीच्या दुप्पट शक्ती प्राप्त होत असे या कारणानेच श्रीरामांनी झाडाच्या मागे लपून त्यांचा वध केला होता विश्वामित्र महर्षी रामलक्ष्मणांना बला अतिबला नावाच्या दोन अत्यंत पवित्र मंत्राचा उपदेश केला होता या मंत्रातील स्पंदनाच्या प्रभावाने प्राणशक्तीची सिद्धी करता येते मानवाच्या शरीराच्या शुद्धीक्रमाच्या बारा अवस्था आहेत श्रीरामाचा देह बाराव्या अवस्थेत होता श्रीपादांचा देहसुद्धा बाराव्या अवस्थेत असल्याने त्यांच्यातील अनंत शक्ती अनंत ज्ञान अनंत व्यापकत्व सिद्ध असे आहे मानव त्याच्या विकासास भूमिकेत असतो पहिल्या भूमिकेत स्थूल देह इंद्रिय देह इंद्रिय एकाच वेळी उपयोगात आणू शकतो दुसऱ्या भूमिकेत देह इंद्रियाच्या आधारे सूक्ष्म पंचेंद्र सूक्ष्म प्रपंच अनुभवत छोटे छोटे चमत्कार करण्याचे सामर्थ्य होत असते तिसऱ्या भूमिकेत सूक्ष्म शरीराद्वारे दूर प्रयाण करू शकतो तिसऱ्या व चौथ्या भूमिकेच्या मध्ये वशीकरण केंद्र असते वशीकरणात असताना ज्या स्थितीत असतो त्या स्थितीत आपण राहतो गौतम ऋषींनी अहिलेला शाप दिला तेव्हा ती आश्चर्यचकित झाली तिला आपण शील चैतन्यात आहोत असा दृढ विश्वास होता ती रामाच्या दर्शनापर्यंत त्या स्थितीत राहिली अहिल्याचे शरीर शिला स्थितीत गेले होते तसेच तिचे मन त्या स्थितीत गेले होते म्हणजे ती तिसऱ्या व चौथ्या भूमिकेच्या मध्येच असलेल्या वशीकरण केंद्रात राहिली श्रीरामाची पायधूळ लागताच तिचे मनपुष्प विकसित झाले आणि ती स्वतःच्या सहज स्थितीत आली चौथ्या भूमिकेला पोहोचलेल्या आत्म्याला अतिशय विस्तारित योगशक्ती लाभते यासाठी आपल्या योगशक्तीला लोककल्याणार्थ अंतरात्म्याला बोधानुसार विनियोग केला तर उच्च स्थिती प्राप्त होते परंतु पापकर्माला निमित्त होणारे तुच्छ स्वार्थ प्रयोजनासाठी ही शक्ती वापरली तर पतन अवस्थेत जाऊन शिला चैतन्यात पडण्याची भीती असते यानंतर अनेक हजारो जन्मानंतर मानव जन्माला येता येते पाचव्या भूमिकेत असलेले संधान संकल्प ज्ञानी असतात सहाव्या भूमिकेवरील साधक भावज्ञानी असतात संकल्प ज्ञानी साधक दैवी साक्षात्कार बरोबर प्रापंचिक कार्यकलापसुद्धा चालवतात भावज्ञानी साधकांना प्रापंचिक कार्यकलापांचा ध्यास फार कमी असतो सातव्या भूमिकेवरील साधक परमात्म्याच्या जवळ असलेली ज्ञानाची प्राप्ती करून घेऊ शकतात बंगारप्पांनी सांगितलेल्या गोष्टी ऐकल्यावर माझ्या मनात काही संदेह निर्माण झाले त्याचे निराकरण करण्यासाठी मी प्रश्न केला महाराज जीवनात केवळ परिणामक्रम असतो का काय हे अवतारी पुरुषांना सुद्धा लागू पडते का यावर बंगरप्पा म्हणाले अवतारी पुरुष काळांच्या महिम्याने निर्माण होतात मानव जेव्हा भगवंत होतो तेव्हा त्याच्या समर्थ सद्गुरू असे म्हणतात देव मानव रूपात आले तर त्यांना अवतारी पुरुष म्हणतात मच्छ पाण्यात वेगाने पोहू शकतो कुर्म पाण्यात व जमिनीवर दोन्ही ठिकाणी राहू शकतो वराह म्हणजे खडगमृग भूमीवर सहजपणे चालू शकणारा प्राणी सिंह हा जनावरात सर्वात श्रेष्ठ प्राणी नरसिंह अवतारात भगवान विष्णूंनी सिंहाचे मुख आणि मनुष्याचे शरीर असे रूप धारण केले होते याचना प्रवृत्ती असणारा तमगुण प्रधान असलेला वामन अवतार रजगुण युक्त असलेला परशुराम अवतार सत्वगुण प्रधान असलेला तो रामा अवतार त्रिगुणाच्या अतीत असलेला निर्गुण तत्व प्रधान असलेला श्रीकृष्ण अवतार कर्मप्रधान असलेला तो बुद्ध अवतार समस्त सृष्टीतील एकत्वातील अनेकत्व आणि अनेकत्वातील एकत्व स्वतःमध्ये समावून घेणारा अत्यंत अद्भुत अत्यंत विलक्षण युगावतार म्हणजे श्रीपाद अवतार श्रीपाद प्रभूंची ऋणानुबंध नसलेले योग संप्रदाय मते धर्म नाहीतच श्रीपादांची स्थिती बुद्धिवानांना सुद्धा समजण्यासारखी नाही त्यांच्यासारखे तेच आहेत सर्व सिद्धांतांचा सर्व संप्रदायाचा त्यांच्यातच समन्वय आहे या सृष्टीला आदिबिंदू व अंतिम बिंदू सुद्धा तेच आहेत स्पंदनशील असलेल्या जगत व्यापाराचे निरीक्षण करणारे संकल्प करणारे क्षय करणारे तेच आहेत हे गूढ असे देवाचे रहस्य आहे सप्त ऋषींना जे समजले नाही ते मी काय सांगू बाबा शंकरबट्टा तू धन्य आहेस त्यांचे अव्याज्य कारुण्य लावेल तो धन्य होय अन्य जीव व्यर्थ आहेत मी शंकर भट्ट मी त्यांना विचारले महाराज मला एक शंका आली आहे समस्त कर्माचा बोध करून देणारा तोच असल्यावर लोकांमध्ये थोड्यांना चांगल्या थोड्यांना वाईट असे जन्माला का घालतो यावर बंगरप्पा मोठ्याने हसले व म्हणाले तू चांगला प्रश्न विचारलास सर्व सृष्टी द्वंद्वातूनच निर्माण झाली आहे मृत्यूचे भय नसेल तर जन्मदात्री आईसुद्धा मुलांवर प्रेम करणार नाही वेदांमध्ये पुरुष हा शब्द आत्मा या अर्थाने वापरला असला तरी आत्मा म्हणजे पुरुष नव्हे पुरुष हा शब्द देहा सूचित करतो आणि आत्म हा देह नाही तो देहाहून निराळा असून अजन्मा अव्यक्त अचिंत आणि विकाररहित आहे मानवात व प्राणी मात्रात एकच आत्मा वास करतो मनुष्य आणि देव यांच्यात मात्र भेद आहे या भेदामुळेच मनुष्य देवत्व प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्नशील असतो या प्रयत्नामुळेच मानवाचा विकास होतो देवामध्ये केवळ चांगल्या सृजनात्मक शक्ती असतात असे नाही तर काही विघटनकारक विनाशकारक शक्तीसुद्धा असतात त्या त्या शक्तींचा आवश्यकतेनुसार उपयोग करून सृष्टीचे चलनवलन सुव्यवस्थित चालवण्याचे कर्म देव करीत असतात मनुष्याच्या जन्मात सुख आणि दुःख ही पूर्व कर्मानुसार येत असतात दुःख येत असल्याने मानवास सुखाचे महत्त्व कळते व तो सुख मिळवण्याचीच आकांक्षा करतो सृष्टीमध्ये असे दिसून येते की अनेक दृष्ट दुष्कर्मी नास्तिक जनतेला छळणारे लोक अत्यंत सुखाचे जीवन जगतात आणि सत्यवचनी प्रामाणिक सदाचारी सच्चिल्ल व्यक्तींना अनेक दुर्धर संकटांना तोंड द्यावे लागते अशा विपरीत स्थितीचे कारण असे की कुकर्म करून सुद्धा अत्यंत सुखाचा उपभोग घेणाऱ्या लोकांनी पूर्वीच्या जन्मात काही सत्कर्म केलेली असतात आणि त्यांचे फलस्वरूप त्यांना आज असलेले सुख प्राप्त झालेले आहेत तसेच अत्यंत प्रामाणिक सच्चिल सज्जन लोक आज जी दुःखे भोगताना दिसतात ती त्यांच्या पूर्वजन्मातील पापकर्माचे फलस्वरूपच मनुष्यास आपल्या पाप अथवा पुण्याचे फळ तत्काळ मिळत नाही त्यास काही वेळ लागतो परंतु पाप आणि पुण्य अत्यंत तीव्र स्वरूपाने असल्यास त्याचे फळ लवकर मिळते चांगले अथवा वाईट कर्म करणे मानवाचे हाती असते समाजात अधर्माची वाढ होऊन दृष्ट दुराचारी लोकांकडून सज्जनांचा संतांचा छळ होऊ लागतो त्या त्यावेळी भगवान सगुण रूपात अवतार घेऊन पापी दुराचारी लोकांचा नाश करून धर्माचे संत संजनांचे रक्षण करतात हजारो वर्षांपासून आकाशात तारे ग्रह चांदण्या होत्या परंतु त्या सध्यांप्रमाणे सुव्यवस्थित नव्हत्या कालांतराने ते तारामंडळातील अनेक तारे खाली पडून त्यांचे दगडात रूपांतर झाले अनेक ग्रह एकमेकात मिसळून गेले पृथ्वीसह सारे ग्रह सूर्याभोवती परिभ्रमण करतात त्या ग्रहांचे आकर्षण विकर्षणे सृष्टीचरित आहे या सूर्याभोवती परिक्रमा करीत असते परमेश्वराविषयी आकर्षणाने लोक आस्तिक होतात व सत्कर्म करण्यास प्रवृत्त होतात ज्या लोकांमध्ये परमेश्वराविषयीचे आकर्षण नसते ते नास्तिक होऊन दुष्कर्म करण्यास प्रवृत्त होतात या दोन्ही प्रकाराच्या कर्मांना ते स्वतःच आधार असतात पेठिकापुरम या नगरीत वेलूप्रभू नावाचे एक महाराज राज्य करीत होते ते वेश बदलून नगरात फिरून प्रजेची स्थिती अवलोकन करीत असे एकदा त्यांना श्रीपाद श्रीवल्लभांना भेटण्याची इच्छा झाली त्यांनी आपल्या सेवकास अप्पलराज यांच्या घरी पाठवून आदेश दिला की श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामींना तात्काळ घेऊन यावे घरात स्वामींचे आजोबा चारलू होते सेवकांनी त्यांना राजज्ञा सांगितली आजोबांनी स्वामींना सांगितले श्री पिठिकापुरमच्या महाराजाने तुला भेटीस बोलावले आहे श्रीपाद म्हणाले तात राजांच्या मनात भक्तिभाव नाही तो अहंकारपूर्ण वृत्तीने मला येण्याची आज्ञा करतो आहे त्याला वाटते आपण महाराज आहोत आपली सत्ता सर्वांवर चालते आपण म्हणू तसे झाले पाहिजे परंतु माझे दर्शन एवढे सोपे नाही ते तो जाणत नाही मी महाराजांच्या भेटीसाठी जाणार नाही स्वामी राजांच्या सेवकाला म्हणाले तुमचे महाराज केवळ या पिठिकापुरमचे राजे आहेत परंतु मी समस्त विश्वाचा चक्रवर्ती सम्राट आहे तुमच्या महाराजांना सांगा की माझ्या दर्शनाची इच्छा असल्यास स्वतः आपण आमच्या घरी यावे येताना गुरुदक्षिणा व चक्रवर्ती सम्राटा शोभेल तसा नजराना घेऊन यावे हे स्वामींचे वक्तव्य ऐकून अपळराज व त्यांचे पिता बापन्ना चार्यालू यांची आपसात विचार विनिमय करून सेवकांना निरोप देऊन पाठवून दिले सेवकांनी स्वामींच्या निरोप राजास कळविला तो एकूण महाराज अत्यंत संतप्त होऊन म्हणाले मी या नगरीचा महाराजा आहे माझ्या आज्ञेचे श्रीपाद श्रीवल्लभ कसे उल्लंघन करू शकतात ते मी पाहतो एवढे वाक्य बोलताच बोहोळ येऊन सिंहासनावरून खाली पडले सारे सेवक सिंहासनाजवळ धावले त्यांनी राजास पाणी पाजून सावध करण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांची सर्व शक्ती गेल्याप्रमाणे होऊन भयंकर अशा नरक यातना होऊ लागल्या तत्काळ राजपुरोहित श्री कोटसुंदर शर्मा यांना बोलवले त्यांनी महाराजांची परिस्थिती पाहून स्वतःचे दत्तात्रेयांची श्रद्धा भावाने पूजा करून तीर्थप्रसाद महाराजांना आणून दिला व विभूती कपाळी लावली राजपुरोहित म्हणाले पाहिलेत ना माझ्या अर्चनाचा परिणाम आपण श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या दर्शनाची इच्छा केली ती व्यर्थ आहे कारण ती स्वतःच श्री दत्तप्रभूचे अवतार आहेत त्यांच्या पूजेने लहान शहान सिद्धी प्राप्त होतात बापन्नाचार्यांना सुद्धा त्यांच्यामुळेच मंत्रसिद्धी प्राप्त झाली आहे श्री वेंकटशास्त्री हा धूर्त वैश्य स्वामींना अनेक सिद्धी प्राप्त आहेत असा प्रचार करीत असतो महाराज आपण बलवान असला तरी श्री स्वामींना बांधून आणणे योग्य नाही व ते आपल्या फायद्याचे नाही महाराज राजपुरोहितला म्हणाले श्रीपाद श्री वल्लभांनी काही दृष्ट शक्तींचा उपयोग करून आम्हा त्रस्त केले आहे यावर आपण काही उपाय सुचवावा राजपुरोहित म्हणाले महाराज आपण विद्वान ब्राह्मणांकडून श्री दत्त पुराणाचे पारायण करून घ्यावे स्वयंभू दत्तात्रेयाची पूजा करून समाराधना करावी आणि ब्राह्मणांना भूदान सुवर्णदान अन्नदान करावे असे केले असता श्री दत्तप्रभू प्रसन्न होऊन आपली व्याधी पूर्ण बरी करतील राजाने राजपुरोहिताच्या सांगण्याप्रमाणे विद्वान ब्राह्मणांना करवी दत्तपुराणाचे पारायण प्रारंभ केले परंतु आश्चर्य असे घडले की पारायण सुरू केल्यापासून गावातील चोरांच्या सुळसुटात अधिकच वाढला त्याच्यावर आळा घालणे राजास कठीण झाले महाराजांना त्या रात्रीच स्वप्नात आपले पितर दिसले ते अगदी क्षीण अशक्त आणि दीनवाने दिसत होते ते म्हणाले अरे वेल्लू तू आम्हा श्राद्ध भोजन देत नाहीस आमची या प्रेत योनीतून सुटका करण्यास काहीच करत नाहीस महाराज म्हणाले तात मी शास्त्रानुसार श्राद्ध कर्म करतो ना पितर म्हणाले परंतु ते आम्हाला काहीच मिळत नाही ब्राह्मण मात्र खाऊन तुष्ट होत आहेत राजाने व ब्राह्मणांनी दोघांनी श्रद्धायुक्त अंतकरणाने उच्चारासह श्राद्ध कर्म केल्यास आम्हास त्याची प्राप्ती होईल पितरांच्या वक्तव्याने राजा रात्री निद्रा सुद्धा आली नाही त्याचवेळी त्यांनी उपवर सुंदर अशी कन्या भूतबाधेने पीडित होऊन केस मोकळे सोडून विकट हास्य करीत घरातील सर्व वस्तू रागाने घराबाहेर फेकू लागली ती जेवणात बसली की अन्नात किडे दिसत व ते अन्न ती फेकून देई तिच्या अंगावरील कपड्यांना एकदम आग लागे अशा प्रकारे महाराजांना सर्व बाजूंनी संकटांनी घेरले त्यांची स्थिती अत्यंत दयनीय झाली राजा सहाय्य करणाऱ्या राजपुरोहितांची स्थितीसुद्धा अत्यंत शोचनीय झाली होती त्यांची सौम्य सोज्जळ स्वभावाची पत्नी एकाएकी अत्यंत क्रोधित स्वभावाची होऊन पत्नीच्या शिरावरच भांडे आपटू लागली त्याच्या मुलाने प्रत्यक्ष राज पुरोहितालाच दोरखंडाने घरातील एका खांबास बांधून ठेवले त्याला जेव्हा भूक लागले तेव्हा त्यांच्या समोर एका गवताचा भारा ठेवून तो न खाल्ल्यास पोळविण्यास सुरुवात केली पारायणासाठी निवडलेले ब्राह्मण पारायण संपून जेवण करून घरी येताच त्यांना धुमाकूळ घातलेली भूत प्रेत दिसत होती ती पाहून बिचारे ब्राह्मण अगदी घाबरून जात ती भूते ब्राह्मणांना म्हणत तुमच्या महाराजांनी असंख्य पापे केली आहेत आम्हास आमच्या पतीपासून दूर करून आतोनात छळ केला तुम्ही राजाने वाममार्गाने मिळवलेले धन रूपात घेतले त्यामुळे आम्ही तुम्हाला त्रास देत आहोत ही सर्व परिस्थिती पाहून ब्राह्मण राजपुरोहित आणि स्वतः महाराज अगदी घाबरून गेले यांना यातून कशी सुटका करून घ्यावी हे कळेना अत्यंत भयभीत होऊन महाराज राजपुरोहितांना म्हणाले दत्तपुराणाच्या पारायणामुळे सर्व दुःखे नाहीशी होऊन सुखप्राप्ती होईल असे वाटले होते परंतु सर्व काही विपरीत घडले त्यांना आता श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामींच्या सामर्थ्याची कल्पना आली आणि आपण केलेल्या करणीवर पश्चाताप झाला महाराज राजपुरोहित आणि ब्राह्मणास घेऊन श्री स्वामींच्या दर्शनास गेले हे सर्वजण स्वामींना शरण गेले आणि क्षमा याचना केली क्षमाशील दयागन अशा श्रीपाद राजांनी मोठ्या उदार अंतकरणाने त्यांचे अपराध क्षमा केले ते म्हणाले या सृष्टीमध्ये प्रत्येक जण हा सेवकच असतो मी जेव्हा प्रसन्न होतो तेव्हा या सेवकाला सेवेची जास्तीत जास्त फळ प्रदान करतो परंतु अप्रसन्न झाल्यास सेवेची अगदी कमीत कमी फळ देतो मंदिरातील स्वयंभू दत्त मीच आहे कालाग्नी रूपात असलेले श्री दत्त रूप माझेच आहे मी जीवांच्या उद्धारासाठी या श्रीपाद श्रीवल्लभ रूपात अवतरलो आहे श्रद्धायुक्त अंतकरणाने माझी भक्ती केल्यास मी प्रसन्न होतो माझे आई वडील सौ सुमती आणि श्री अप्पराज हे प्रत्यक्ष श्री लक्ष्मी आणि भगवान विष्णूच आहेत माझे आजोबा एका जन्मामध्ये लाभांत महर्षी होते माझा जन्म गणेश चतुर्थीला झाला मी पुढील नरसिंह सरस्वतीच्या अवतारात माझे आजोबा श्री बापन्न चार्यलू सारखे दिसेन मी त्या अवतारात जेव्हा गंधर्वपूर या क्षेत्री निवास करीन त्यावेळी प्रेतांची। त्यांच्या योनीतून सुटका करीन विपुल धन दौलत शक्ती सामर्थ्य असले तरी त्यांचा गर्व करू नये संपत्ती ही सत्य मार्गाने मिळवलेली असावी वाम मार्गाने मिळवलेली नसावी वाम मार्गाने मिळवलेली संपत्ती दुःख क्लेश अशांती वैमनस्य आपपर भावनास कारणीभूत होते प्रत्येकाच्या पाप पुण्याचा हिशोब चित्रगुप्ताकडे असतो त्यांचे पाप नष्ट होण्यासाठी मला शरण येऊन अंतर्भावाने श्रीपाद वल्लभा दत्तात्रेया दिगंबरा अशी हाक मारल्यास मी तुमच्या सर्व पापाचे दहन करून तुम्हास पुण्यात्मा करीन हे महाराजा तू सत्य असलेले असत्य सांगितलेस आणि असत्य असलेले सत्य प्रतिपादन केलेस त्यामुळे तुला इतक्या संकटांना तोंड द्यावे लागले श्रीपाद वल्लभांचा योग्य सन्मान न करता त्यांची निंदा केल्याने श्री दत्तपुराण या ग्रंथाचे पारायण करून सुद्धा त्याचे फळ न मिळता नुसती संकटे झेलावी लागली श्री दत्तप्रभू स्वतः श्रीपाद श्री आहेत हे त्रिवार सत्य आहे श्रीपाद श्रीवल्लभांचा जय जयकार असो अशा प्रकारे श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृताचा पंधरावा अध्याय श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या चरणी अर्पण असो श्रीपाद श्रीवल्लभांचा जय जयकार असो आवदोत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय